Bonjour Malcolm. Peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Si, sol, sol, mi. Merci Malcolm. Voici la mesure d'aujourd'hui. Voici la première note. Si, avec la main gauche, le pouce sur le si. Ensuite, c'est seul avec le troisième doigt. Si, seul, comme ceci. Ok Pour cela, on va répéter cinq fois. Si, seul. Première fois. Si, seul. Deuxième fois. Si, seul. Troisième fois. Si, seul. Quatrième fois. Si, seul. Et la cinquième fois. Ensuite, si, sol, répétez même note avec le même doigté. Sol. Donc, si, sol, sol, tout simplement. OK Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Si, sol, sol. Première fois. Si, sol, sol. Deuxième fois. Si, sol, sol. Troisième fois si, sol, sol. Quatrième fois, si, sol, sol. Et la dernière fois. Ensuite, si, sol, sol. La main droite, elle joue sur le mi avec troisième doigt. Si, sol, sol. Mi. Mi, il est situé par rapport au do, do, ré, mi. Il est là. Alors cela donne si, sol, sol, mi, comme ceci. Ok Maintenant, on va répéter cinq fois. Si, sol, sol, mi. Première fois. Si, sol, sol, mi. Deuxième fois. Si, sol, sol, mi. Troisième fois si, sol, sol, mi, quatrième fois, si, sol, sol, mi. Très bien. Avant de terminer cette leçon, on va enchaîner les quatre mesures que vous avez apprises. Sol, do, do, ré, do, si, la, la, la, ré, ré, mi,